Это что за хуйня, Что за палево, а? А, барыги, вы что там доланули, что ли, а? Я охуенщик бодрый. Я реально с четверга по воскресенье свободный.